Yo, como una más de tus hijas, ya quiero que este día comience. ¡Alto y jovencito! ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? of a beat. que pasa.